Good morning, sì, eh, diciamo adesso sono le 11, eh, mezzogiorno meno, meno, un quarto, ma io mi sono svegliato come ieri, l'altro ieri, alle circa le 10, quindi per me è come se fossero ancora le 10, e quindi come dico in questi casi, certo eh, non è una mattina prestissima, una mattinata inoltrata, ma comunque mattina, mister, master, maestro, o oh, semplicemente, oh, oh, oh, oh semplicemente David Lynch It's March 21 and this means that it's spring perché il 21 da quello che so io è veramente identificato con la primavera and it's a Monday in Naples uh, middle morning uh, very still right now 55 and 4 Fahrenheit around 13 Celsius and this is la giornata veramente, veramente, veramente really uh, soft, like in these days and this period, anche se comunque fa leggermente freddo, chi ha visto le porte ieri sa che non dico più, non utilizzo più l'aggettivo freddo nella frase, ma appunto adesso ho inserito soft perché eh, appunto ormai è primavera, non, non dirò più la frase sul freddo perché non è più il freddo dell'inverno, insomma. Stesso discorso vale per il pensiero sulle pratiche per combattere il freddo, ormai non lo dirò più, sempre perché ha visto le quarti di ieri lo sa già. Eh, per quanto concerne il video sui pensieri, come sempre eh, lo faccio separato da questo, eh, nel caso interessa, quindi occhio. Anyway, I see and you all just see from this other window. It seems that uh, with this atmosphere we aren't going to be enjoying this afternoon those beautiful blue skies and golden sunshine. Certo, dico sempre la mia frase calda, ovviamente le cose possono sempre cambiare da un momento all'altro, ma da solo il Swissy però non lo so, non credo, non credo più si annuvolerà ancora di più. Uh, vedremo però non si capisce molto bene, invece per ciò che concerne i gradi I think uh, the temperature maintain will be the same level, si manterrà sullo stesso livello ma anche qui non siamo dei maghi, non lo possiamo sapere. So said this from this other mythical window with the pink flowers, questo rosa leggero, slighting, soft pink, uh, and the white uh, curtain, grey roller shooter, but also, è come se fosse sempre lì, the mythical window with the colored curtain, certo non sublime oggi, ma comunque bella grazie all'inquadratura e alla luce. And it's a green roller shooter behind me on the top, not visible, in fact, the shot And finally, from my mythical keyboard Yamaha DGX 640 IPG 625. Eva, great day, molto the people follow the channel and the reports, sì, eh, ci vediamo al tot video of the day, se nel caso lo faccio, o domani.